Hej på er och god jul här uppifrån Sverige och Norrbotten. Idag är det som sagt julafton och jag hade lovat er att unboxa inte mindre än tre paket som jag har fått. Så jag tänkte vi köra igång med det när det är lite lugnt här innan tomten kommer för barnen. Så vi börjar väl. Här har vi en eh, grej, men jag tänkte att vi skulle börja med den. Utan vi börjar med det här. Det här är ifrån Amazon. Så jag öppnar väl upp det. Så hur firar ni jul? En del firar ju den 25. I Norden så firar vi den 24. Här blir det lite julgröt klockan 12 och sen blir det paketöppning för barnen när tomten kommer klockan 3. Och efter det så äter vi julmiddag med lax, köttbullar, sill och potatis, ägghalvor och ja, lite annat som hör julen till. Eh, sen blir det lugnt och kanske se någon film ikväll idag har jag fraktat paketet. Och här kommer ett paket i paketet. Det här är alltså ett hot tent. Här, här i har med mitten. Jag får ursäkta mina barn, eller ett av mina barn som sitter och skriker. Han sitter och spelar tv-spel. Playstation. Här är alltså tältpinnen. Och här är själva tippin. Här är tältpinnen hör jag och känner. Och här är själva tältet. De är inte tjocka. Men jag tänker inte förevisa mer om det här just nu eftersom att jag ska ut och pröva det här också. Men här i är alltså ett upptänkt. Så jag packar ner det i påsen sen igen. Om ni undrar varifrån sakerna är så får ni titta i beskrivningen nedan. Jag har nämligen um, sett på en kille jag följer, en youtube. Han har haft lite problem med de som äger det här märket. Inte problem med tälten, men andra saker. Så därför så vill jag inte i film berätta vem det här kommer ifrån. Då ska vi se. Vad var det här för kreta? Nummer två. Och jag öppnar upp. Ska vi se om jag kommer in. brandskydds, eh, ett brandskyddstyg för att sätta på tältet eftersom att man kan ha kamin till det. Så gör man hål här i för kaminen. Det var lite litet men eh, jag får ju se när jag då tar och sätter upp det här eh, tippen hur stort det här behöver vara. För då kan jag faktiskt tillverka ett eget. Det var de två paketen. Då tar vi det sista. Jag Ska hämta det. Det är lite större och lite tyngre. Ska vi se. Och det är det här. Ska vi se var jag ska börja och sprätta. Och det var ju det här som jag ville öppna tidigare när min äldsta son sa Nej, får inte jag öppna någonting så får inte du göra det. Så du får vänta till julafton. Och det är vi idag. Och sen så Det där för tomten där. Det var mycket skum, eller plast. Bubbelplast jag idag med kvitto från företaget och lite produktinformation om man vill byta retur eller köp. Den sparar vi. Ska vi se. Och i den här kartongen har vi en till kartong. Och nu ser ni vad det är. är alltså winner one wood stove. one winner one Woodlander 1G. Cook Camping Stove. Tar väl och öppnar upp och ser hur den ser ut. Spännande, spännande, spännande. Ska vi se. Och den här kaminen ska jag ju alltså ha i det tältet. Åh, de är inte skumgummi, sånt där små skumgummi längre, utan nu har de hårt pressat plast. Vad kallar man det? Skumgummiplast ska vi se hur jag ska få upp den här. Kanske så. Där kom den. Och jag även med Thank you for your recent purchase. Här visar du hur man bygger ihop den. Det är instruktioner. Men den var ju så simpel så att man tog eh, ju bara vecklade ut benen om inte jag minns fel. Så gjorde man så, så och så. Den var liten och smidig. Kan den vara 35 djup kanske. Och i den här ska latrinrören ligga. Titta vad fin den är den. Oj, förlåt tomten. Och uppe på ser ut sådär. Så vi tar ut och kollar vad som är i kaminen. Man kan även skruva lös här om man vill ha lite varmare och koka direkt ovanpå kaminen. Så tar man bort och ställer kastrullen här direkt över den. Vet ni om jag måste bränna ur den här? innan jag tar in den i tältet. Så kommentera gärna. För här är det ingen färg på. Men man kanske ska tända ut alla kaminer före man tar in dem. Skriv gärna ner dem så jag får veta. Öppna upp där. Och där har jag massa grejer. Ja, jag orkar inte ta ut det nu men där i så finns då kaminrören kaminröret. Som oj, ska gå upp här. Och här har man avlastningsyta för kastruller eller om man vill torka kläder. Så den här bra. Och fram till öppnar man upp för att ventilera. Riktigt fin var den. Väldigt värt pengarna. Så nu har ni sett mina tre produkter som jag sa att jag skulle unboxa. Det var alltså ett vintertält, hot tent, tippi och eh, det var det här eldrörsskyddet till tältet och så var det den här kaminen. Winnerwells Eh, Woodlander 1G. Så jag tackar för att du har tittat på det här och så önskar jag dig en fortsatt trevlig jul så ses vi snart igen. Hej då!